大家好啊！又到咗介绍卡组嘅时间啦。上次讲解咗凤凰十二铁兽牌组，相信大家都熟练嗰副牌组，已经升到转一，咁既然去到转一啦，就唔使担心叠牌，可以转玩分笛啦。今次嘅介绍嘅卡组就唔系最主流嘅卡组，到底有啲咩卡组呢？唔讲咁多啦，开始介绍啦。今次介绍嘅就系希望王卡组，相信有睇《游戏王》动画嘅人都知道咩嘢系希望王。 但系今次介绍嘅当然就唔系主角用嘅卡组，用嗰副卡组嘅话，相信连白金都打唔赢。系经过一定改良嘅卡组嚟嘅，先介绍主力卡牌，希望和异星乌托邦喺主要阶段嘅时候可以发动。喺手牌中呢张卡以外嘅以下怪兽最多各一体手臂表示特殊召唤。发动咗呢个效果之后，直到结束为止，唔系超量怪兽都唔可以额外卡组特殊召唤。菜拉拉，我我，龙龙龙，六六六，呢四本怪兽。 二星乌托邦系希望王嘅起手展开用嘅卡牌，可以一口气将手上面嘅外套同埋手套都召唤上场，再进行展开。所以可能抽到呢张卡系非常重要嘅。赛拉拉翻掌，我外套 G C 呢张牌喺手牌存在嘅时候，我位场上有赛拉拉我我怪兽嘅时候发动呢张卡特殊召唤，场上赛拉拉怪兽或者我我怪兽嘅时候就特殊召唤上场。如果二星乌托邦俾人无效化嘅话，咁就可以用呢个效果召唤上场啦。 又复活墓地一个牢笼怪兽或者牢笼怪兽为对象发动嗰个怪兽特殊召唤呢个效果发动咗之后，直到结束回合为止唔能喺阿卡到召唤超量怪兽以外嘅怪兽。召唤上场之后就可以复活墓地嘅怪兽啦。乌达邦成为素材之后被抌入墓地，就利用呢个效果再次上场啦。龙龙龙矮人同龙龙手套 G G，猪加队嘅时候发动，可以将赛阿拉或者我我怪兽喺手牌特殊召唤。召唤上场之后就喺手牌入边将怪拉上场啦。 抽唔到乌托邦嘅话，都可以用呢个效果将手牌上面嘅手套召唤上场，然后再进行超量召唤。呢张卡喺墓地嘅时候，常常有呢张牌以外嘅牢笼或者路路怪兽嘅时候就可以发动。呢张卡特殊召唤上场，用呢个效果召唤上场嘅话，离开场上面嘅话就会除外。场上有乌托邦嘅话就喺墓地复活啦，然后再同乌托邦超量召唤。乌托邦外套手套升为二星三兄弟。乌托邦可以拉手上边嘅手套同埋外套上场。 床上边有乌托邦嘅话，手套就可以特殊召唤上场。外套喺床上边就可以复活墓地嘅乌托邦。手套喺床上边就可以拉手牌入边嘅手套。喺墓地嘅话，床上边有乌托邦就可以复活上场。三兄弟都互相照应。佢三兄弟同时喺床上面嘅话，就可以进行超展开啦。二星选择，点牌发动嘅时候，可以将呢张牌以外嘅二星卡牌加入手牌，都是用嚟检索二星连葵嘅。二星连葵，将张手牌扫墓之后发动。 我一排桌入边将以下怪兽各一睇，最多两张加入手牌。查拉拉、我我、罗龙、罗露。第三篇弟抽晒上手嘅卡牌。三篇地决边张，用呢张检索啦。然后就有关希望王嘅卡牌。Set X 升华贤者。我喺场上冇卡嘅话，就可以直接手牌特殊召唤。不过收到上手就可以特殊召唤上场啦。然后就可以拎嚟超量召唤，因为唔需要发动，所以对方嚟唔切发动 G。要增加成为素材召唤希望王嘅话，再发动以下嘅效果。令召唤成功之后发动。 喺卡组入边将 r a n u p 嘅通常魔法卡加入手牌，都从嚟检索乌托邦之力。迟啲再介绍呢张卡。一百三十九，希望王哭。我方对方攻击输赢嘅时候，得一个素材就可以发动呢个攻击无效，只要用嚟配合翻倍机会，一下子做到一万攻击力斩杀对手啦。仲有四个运作，就喺展开讲家嘅时候讲解。每超量素材嘅话，呢张卡被选为攻击对象嘅时候发动要张卡破坏，基本上都用唔到呢个效果噶啦。我多数召唤上场之后就会变身。 number 九十九希望和哭龙骑神兵好嘅牌组入面再一 number 一至 number 一百嘅 number 怪兽，当到超量召唤特殊召唤上场发动咗之后，我方唔系超量怪兽就唔能跟亚卡夸特殊召唤。呢张卡以外嘅我方怪兽不能直接攻击，主要靠乌托邦之力或者希望和哭翻倍嘅效果特殊召唤上场。上完之后只有 number 怪兽就可以跳上场，当你乌托邦之力嘅效果令到跳上场嘅怪兽有素材发动效果，对方攻击宣言嘅时候发动，令到嗰只怪兽攻击力变零。 用嚟保险嘅效果，令对方唔容易占破你嘅怪兽。意义同心扣足，俾对方观看一张手牌之后，喺牌组入边将以下嘅卡任意一张检索上手。呢后俾人睇嘅卡就会返回卡组。set 得怪兽、set x 怪兽、c i 雷魔法陷阱卡、r a n d p 魔法卡、r a n d o n 魔法卡，用嚟检索唔同嘅卡牌。缺怪兽嘅话就可以检索升华贤者，都可以检索万影骑士团嘅出击。 亦都可以将抽水手嘅反倍机会返回卡组，不过二换一嘅检索消嘅资源就几大嘅。r a n 粒 Up 魔法乌托邦之力，我开场上 r a n 九以上嘅希望王怪兽发动，一拍咗入面 r a n 十嘅希望王叠上去超量召唤，要张卡无敌嘅时候发动。当 r a n 十以上嘅希望王怪兽发动效果将怪兽特殊召唤嘅时候，可以叠落去做素材，用嚟召唤龙骑神兵嘅魔法卡，亦都可以 number 十九发动效果之后，再变成召出嚟嘅怪兽嘅素材，令到召唤出嚟嘅怪兽可以发动效果啦。 以上就有关希望王嘅卡牌。喺入展开国家之前，再介绍多一张卡。D.D.D 双晓护法神。一张卡超量召唤成功之后，一张卡以外嘅场上卡牌效果不能发动并无效化。召唤成功之后，场上嘅卡全部无效化，即系话召唤上场之后，对方唔能够喺场上发动效果、怪兽效果、魔法加陷阱卡都唔能够发动。即使被解、被无效或者送墓之后，呢个效果都仍然持续到结束回合为止。所以对方回合另外一骑士团嘅出击召唤上场之后。 我就咩都做唔到，只能够结束回合。再配合第二个效果，即系回合一次用一个超量素材，好坏除上所有嘅魔法陷阱卡。呢个效果对复活都可以发动。咁一个即使对方埋伏魔法陷阱卡都好，就可以用呢个效果清场啦。对方就冇机会发动呢啲卡。三个效果冇咩机会用到，就跳过啦。佢嘅卡牌先讲挨到呢度，即系大卡组嘅构成。我就希望卡组啦，头先三兄弟都落三张，大部分嘅展开都系靠佢哋噶啦。 二星选择同埋二星连葵都落三张，抽到二星选择即抽到二星连葵，二星连葵可以将抽唔到嘅三兄弟一口气抽上手，二星选择仲可以呃灰流，或者直接检索乌托邦，希望王星光霍普除上超量怪兽嘅时候将特殊召唤上场，然后将张卡抌落墓嘅话就可以检索，除上二星选择嘅话就可以抌落墓检索啦。一般嚟讲都会检索编码防护，又或者超量变身战术，我得两张太卡手嘅话可以改落一张 S S 升华贤者都落三张。 第一次抽到上手嘅话，就可特殊召唤上场，有普照另一张卡就可以进行超量召唤啦。C.S 冇咗贤者，常上有怪嘅话，就可特殊召唤上场。有时缺素材嘅话，都系个唔同嘅选择嚟嘅。超量变身战术可以令到自己不停咁抽牌，因为希望王可以不停咁变身。一般都系靠希望王、星光霍普索上手嘅。但记得发动咗壶嘅效果之后就唔可以抽牌，所以发动咗壶之后就转检索偏化、防护、偏化、防护。number 最强陷阱卡，金色效果发动都可以无效破坏。 都系靠希望和星光霍普协助上手嘅。咁我个卡组入边需要两张卡以上先至可以进行展开。为咗防止卡手，就会落三张糊。对自己抽牌能力有信心嘅话，就可以唔落嘅。方嗰啲就系手悭，大家都好清楚呢啲卡有咩用噶啦。之后就系 X 牌组，即系 S 希望贤者同埋快斩机都系展开用到嘅卡牌。详细运作每一次都讲解到讲解噶啦。希望龙王系其中一个终端嚟嘅，希望贤者同埋快斩机叠上去，做到最大展开就会出场嘅牌。 系黑神龙，我喺对方结束阶段嘅时候跳上场，利用龙装神兵嘅效果跳上场，到对方场上所有卡牌都除外。我适合用嚟对付啲反社会卡组，希望斗龙、银河泰坦就用嚟反制对方嘅魔法卡，银河眼光子月就嚟对付对方嘅怪兽效果。个人比较喜欢斗龙。八十九电脑兽系统破坏神，用嚟除我对方阿卡组嘅卡，处理饼蛙水机特等嘅卡牌，不过更加主要嘅用途都用嚟叠啲啲双晓和元素龙用嚟后手一回杀。 龙庄骑兵加埋一张卡就可以变成一万千攻击力。点样照上场呢？只可以讲解就再讲解啦。一样就系 X 牌组嘅卡组牌介绍，卡组构成先讲到呢度为止啦。然后就系展开讲解，先介绍两卡最大嘅展开。十牌入边有三篇地其中一张卡同埋二星连葵，抽到二星选择，抽到二星选择即系抽到二星连葵，因为二星选择可以检索二星连葵。之后发到二星连葵检索三篇地余下嗰两张。 先至烏托邦發動效果，助手上边嘅手套同埋外套，然後手套同埋烏托邦超量召喚 S S 希望賢者發動效果，特殊召喚 S S 升華賢者，上上機外套發動效果，用烏托邦。 无地嘅手套发动效果会上场，三兄弟再超量召唤快斩击，发动效果减少希望和星光佛普，然后快斩击同希望贤者超量召唤希望龙王，召唤之后因为场上超量怪兽星光佛普就可以特殊召唤上场。 发动效果都常常被意星选择送巫，检索超量变身战术。如已经发动咗金天虎嘅话，就转检索编码防护，就转检索编码防护啦。如果随随面冇意星选择，就只好抌手牌。上面两张卡超量召唤希望王霍普翻倍，超量变身战术嘅效果差一张卡精华炎的发动效果，检索乌索邦之力。 希望王霍普翻倍发动效果，减速翻倍机会同埋超量召唤三十九，希望王霍普超量变身战术发动效果又差一张卡。再超量召唤 S 三百三十九，希望王霍普 o 再抽一张卡。再发动乌托邦之力召唤一百一十九，希望王霍普龙骑神兵。咁样讲，龙骑神兵就四个素材。 同埋又可以抽一张卡啦。龙骑神兵发动效果，number 九十七。即系无敌嘅乌托邦之力发动效果，变成 number 九十七嘅素材，n u m b e r 九十七发动效果，number 三十八银河泰坦，将元素龙变成素材。呢个就系终端啦。对方回合，龙骑神兵就可以发动效果，需要多个档嘅话就召唤 number 九十。银河眼的光子鱼唔需要嘅话，在对方结束回合嘅时候，召唤 number 九十二。 咁样嘅对方，长实嘅卡就會除外啦。对方變成空场，下回合就叫你嘅对手啦。呢个就系最大展开，然后就两卡嘅其他展开。两卡加上二同心构筑嘅话，先系两张卡召唤上场，单兄弟其中两张或者 set S 升华贤者都可以。然后召唤希望王翻倍，发动效果检索翻盘机会同埋变身。天亮召唤 b e r 十九希望王哭龙骑神兵。 咁咧就只有四个召唤，咁样发动唔到陨石。到利用扣足，将翻倍机会返回卡组，检索进击或者骑士团。扑克场上只有结束回合，嗱结束阶段嘅时候发动效果。召唤电脑兽系恐怖坏神，结束阶段嘅时候唔能够发动陨石，所以就唔使担心。 喺对方回合发动影骑士团，超量召唤 D D D 双晓王，咁对方就唔能够发动卡嘅效果。要束回合嘅时候发动效果清只要回合嘅时候就六星攻击力嘅龙骑神兵同埋三千五攻击力嘅双晓王，你嘅对手啦。当然都可以召唤星光副本，再检索构筑，再检索重击骑士团，但咁样就有五次召唤。如果对方冇陨石啦，嗰轮先攻嘅套路之后讲后攻一回杀，咁手随时有怪兽攻击表示嘅时候，同样先谂办法将两只四星怪兽召唤上场。 三兄弟又好，星魂贤者又好，之后再召唤翻倍，再发动效果，检索翻倍机会。特别新成为三百三十九，希望还哭，咁样都系得四个召唤，就唔使惊陨石嘅。进入战斗阶段，因为翻倍嘅效果。 希望王就变成五千攻击力，但攻击嘅时候发动效果唔限自己攻击，佢发动手牌嘅翻倍机会变成一万攻击力。咁样嘅话，二千攻击力就系嘅怪兽就俾你一回杀啦。但因为呢个效果就唔可以直接攻击，如果场上冇怪就唔可以咁做啦，只能够靠乌托邦之力召龙其神兵，用效果召唤三百九十七，三百九十七再发动效果召唤数龙一回杀啦。不过都系多过五个召唤，要识有机会陨石。另外三点就系基础用途嘅展开，有其他唔同嘅展开嘅。 都系俾对方无效之后嘅妥协展开，太多可能性。而家示范啦，以上就系展开嘅示范，然后就系实战嘅示范。第一场我先攻，先发动连葵检索三兄弟，对方灰流即刻无子落去，检索唔到就冇咩好做，希望对方冇其他手悭啦。成功检索之后召唤乌托邦发动效果，将手套同埋外套召唤上场。乌托邦同埋手套超量召唤希望贤者。 发动效果将升华贤者召唤上场，外露发动效果复活乌托邦，抽到发动效果召唤上场，发弹机发动效果减少希望王，然后两张超量怪兽就可以叠上去召唤未来龙王啦。台上有超量怪兽，希望王就可以特殊召唤上场，发动效果抌一张卡，检索变身战术，台上两张卡超量召唤翻倍，升华贤者发动效果变身战术发动效果抽一张卡，同埋检索乌托邦之力，然后发动效果检索翻盘机会，同埋变身希望王。 变身结术发动效果抽一张卡，然后再变身哭温，再发动效果抽一张卡，发动乌托邦之力变身农庄骑兵，再发动效果抽一张卡，农庄骑兵发动效果，转换 e r 九十七，乌托邦之力发动效果变成素材，n u m b e r 九十七发动效果转换 e r 三十八，落张元素龙变成素材，覆盖指明者结束回合，呢个就最大展开啦。对方系天威双剑卡组，等佢有冇发动效果先再治佢，即系依家。 将对方召唤龙渊，出定银河眼，望下佢效果先。都系召唤天威卡，扭佢先啦。呢张就要阻止佢啦。但对手仲可以做啲咩先？果然有龙渊，但啲档已经用晒啦。不过应该死唔去嘅。对方召唤完之后就投降啦。多谢指教呢度示范一下唔召银河眼，改召九十二有咩效果？阵前嘅展开同上一场一样，就唔重复啦。如果对方咩都唔做，结束回合嘅话。 咁就可以改召唤九十二，咁样咗九十二就会发动效果，令到对方除神 D 卡全部除外啦。咁大家可以睇情况睇下召唤九十二定系银河眼。第二场战斗一样系我先攻，手牌唔系几好添，咁就改做另一个展开，先召唤手套，再召武装贤者，再发动效果召唤希望王，翻倍发动效果，检索翻倍机会，同埋变身龙装神兵，希望王就可以将啱啱检索嘅翻倍抌落墓地，检索扣足。 发动偷足，点十幻影骑士团？三百九十九发动效果，接埋只电脑兽上场，复活幻影骑士团就结束回合啦。希望对方唔好清场，呢张先就冇乜问题。即刻发动幻影骑士团，发动发动埋帽子，发动方只黄金角，成功变身，呢个冇乜问题啦。对方怪兽，但系 D D 已经发动效果，即使怪兽离场都冇用嘅。 好似画面咁，方杰冇用，即刻投降。多谢指教。第三场我后宫差唔多手坑，麻烦啦。对方系召唤师卡组，咁个战开应该唔会咁劲，希望可以反抗啦。召唤召唤师系咪光车呢？直接发动召唤魔术，咁应该唔系光车啦。呢只咩嚟噶？希望死唔去啦。交织绵羊，麻烦啦。哇，仲要召埋呢只，点算好呢？ 总之，检索三兄弟先，出不到场之后再讲。召唤星怀贤者，即系呃到凤凰人召唤乌托邦啦。发动效果，但系俾对方无效。不过唔紧要，手上面嘅外套都系发动效果。召唤上场，超量召唤翻倍，发动效果，检索翻倍机会同埋变身，变身希望王，然后就可以进入战斗阶段啦。攻击绵羊，再发动效果无限自己攻击，发动翻倍机会，一下秒杀对手啦。我哋指教。